Me encuentro en este momento en el sitio donde se va a construir el Gran Telescopio Magallanes. En este lugar se va a construir. Bueno, y aquí seguimos en Abril Videos 1000, un video al día. Y estaba mirando algunos de los materiales que yo tenía hace tiempo que no había publicado y encontré una visita maravillosa que me invitaron al sitio donde se va a construir el mega telescopio que se llama GMT. Es un telescopio que se va a instalar en el norte de Chile, entre la tercera y cuarta región, en el Cerro Las Campanas. Así que te dejo esa visita que fue maravillosa. Y estoy ya en el aeropuerto de La Serena. Y ahora vamos a tomar un bus porque tenemos un viaje de dos horas hasta el sitio. Dos horas. estamos por primera vez con visitas que no son del observatorio y pasando una noche. Feliz, feliz de venir con un grupo de periodistas interesados en, astronomía. vamos a estar mostrándole todo eso. Se viene todo. Luego de un largo viaje hemos llegado al Cerro Las Campanas. Ese ánimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, yo me, yo me vine están las habitaciones. Hoy está muy bonita la habitación. Tengo vista del desierto. Tiene ahí para trabajar. Y esta residencia la están inaugurando ahora. Me encanta. Ya, estoy listo. Vamos a ir a comer. Todo nuevo, vamos a ser los primeros en comer aquí. Es un agrado tenerlo acá. Eh, la primera vez que se hace fila para recibir almuerzo. Eh, Después de almuerzo, un café. Vamos a ver la cocina. Algo que es importante en los observatorios es que después de trabajar uno tiene que tener un lugar para entretenerse. Y aquí están construyendo uno. Vamos a verlo. Imagínense mesas de ping pool, cosas para entretenerse. Bueno, y esto de venir con prensa hace que todo el mundo esté con cámara grabando todo el tiempo. Como yo, ahora me encuentro en este momento, aquí en ahora, en el sitio donde se va a construir el gran telescopio Magallanes, el GMT, un telescopio de 25 metros. El GMT aún en su primera fase, con cuatro de los siete espejos, va a ser el telescopio más grande del mundo durante un tiempo. Aquí en este lugar se va a construir. La segunda fase que va a ser pocos días, pocos años después, con los siete espejos instalados ya, va a seguir siendo el telescopio más grande Qué Hay oficinas donde están trabajando los contratistas y además te quiero mostrar que están estas cosas esas son torres que están haciendo en este momento mediciones meteorológicas. Así se construye un gran telescopio. El primero de los telescopios que le llaman megatelescopios. El primero. ¡Aquí! Bueno, y aquí... Ahí está el GMT. Así de pequeñito. así, Después le echamos levadura y se va a convertir en un telescopio de 25 metros dentro de un edificio de 60 metros de diámetro y 22 pisos de altura. Eso es lo que va a ser el GMT. ¿Qué será el telescopio más grande del mundo, el GMT. Efectivamente va a ser posible. Ustedes ven que esto aquí está plano. No era plano. 100.000 metros cúbicos de tierra y roca fueron removidos de acá. Y lo dejaron así plano porque así se puede construir, si no, no se puede construir. Este cerro se llama Cerro Las Campanas y tiene ese nombre por una roca que suena muy especial. Así suena la roca. Le vamos a mostrar nuestra sala de conferencias ultra hiperconectada con el mundo. Vamos, vamos, vamos, vamos. Servidores. Aquí van a trabajar. Bueno, y ahora hay súper poca luz, pero les quería mostrar porque nos tienen unos telescopios para poder hacer observación. Ya se acaba esto ya. Sí, ya estoy con la energía así ya de reserva. Qué bueno que les gustó. No, yo feliz de venir y conocer esto. Cuando quieran, ¿no? Estamos felices. Ya, estuvo genial esta habitación, la cama muy cómoda, pero ahora llegó el momento de irnos de aquí, pero me encantó. nos Vamos.